bin unglaublich stolz auf alle Beteiligten, dass das eben zum zweiten Mal in Schladming ist. Ramsau und Graz. Diese Kombination finde ich perfekt und ich bin total überwältigt. Ich bin gestern erst heimgekommen vom Weltcup-Finale in Amerika und jetzt das und diese Stimmung da, die nimmt die einfach ganz brutal mit. Es, es haben die Athleten und Athletinnen so eine Gaude bei der ganzen Sache und ich habe viel auch die Schlag über auf alle Beteiligten, die da mitarbeiten und genauso soll es sein meine Frau hat elf Jahre für Special Olympics gearbeitet und durch den Hermann Gröll damals, wie der das nach Schladming geholt hat, ist äh, das eigentlich, ich bin von der Geburtsstunde weg, äh, weg, irgendwo immer mit dabei gewesen. Und einmal Jahr sind die Österreicher Tage da bei uns in Schladming und da trifft man immer wieder Athleten, man kennt schon, ich einige persönlich und kriegt schon mit, wenn ich am Teier mal das Glück gehabt, dass wir gemeinsam einen Skitag mit ein paar Athletinnen und ein paar Athleten gehabt haben auf der Planei. Und ich muss sagen, wir sind beide mit einem Schmunzler angegangen, war gewaltig. Ich bin gerade angekommen aus Amerika und jetzt starten wir los. Siegerehrung und morgen werden wir noch einige Bewerbe anschauen und bin schon ganz gespannt drauf. Und jetzt ist alles Wetter auf unserer Seite, Gott sei Dank.